对啊，所以我就说，那我们够吃了，反正没有人吃，就吃一口，一直开心，开心啊，开心有多开心啊，就是特别开心，贼开心，就玩开心。十二月一号，生日快乐！啊，射手座，射手座，射手座，花心吗？我不花心，不花心，不花心啊。